भी न जाने वो भी न जाने दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही जग को 呢。 বন্ধু সখা তুমি ছুড়াই দরবার